डे टू स्टार्ट हो गया निकल रहे इधर से we'll have breakfast and leave evening vibe by seeing these flowers awesome Breakfast. Okay, leaving. आज नया एक्सपीरियंस हम लोग के लिए वेटिंग कर रहा है आओ Tungabhadra river this is Tungabhadra river another point of view you would have seen in uh, uh day one video this is uh, another viewpoint very beautiful here जा रहे हैं आइनोर माइनिंग uh, का प्लेस है वो चित्रादुर्ग का पास चित्रादुर्ग का एरिया का पास है तो आओ देखेंगे दूरत्र तेरी कस्टमर प्लेस है வண்டி போகாதே there is no road at all let's see guys friends we thought to cross this road to meet someone some customer but road is not there let's see whether this road will connect to it oh okay content content ये कंटेंट दे रहा है मेरे को वो और एक कंटेंट ಅಡಿಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ होप्सकिदिरा ओके दोस्तों ये मैं सोच रहा था वो कंटेंट नहीं दे रहा है एक्चुअली दे दिए देखो क्या कर दिए ये लोग किधर डाल दिया कार को सो कंटेंट इज देर पोदंडा पोदंडा तलेवरे पोदंडा ఓకే ఆపు వేసుకున్నాడు డే okay will will place it and will see what is going to happen आओ भाई ड्रोन रख दिया उधर ধীরে ধীরে বাহ யாரில் காம் இரு இரு இரு இரு பொறுமை பொறுமை கடலினும் இருறா அக்கா முன்ன உண்டான் ஓகே அனதர் அட்டன் ஃப்ரண்ட்ல தானே போறேன் லெஃப்ட்டுக்கு வா லைட்டா ஆ போ பொறுமை பொறுமையாக டீல் பண்ணோம் இரு திருப்பி வேலை செய்யல அது சுற்றி அது பாட்டு நான் சுற்றி இடா இப்போ இடா வடியா இடா ஆ எடுறா நிறுத்திரு நிறுத்திரு நிறுத்திரு நிறுத்திரு ஓல்டே ஓல்டே இந்த கம்பி வேற ட்ரை பண்ணு இந்த பக்கம் திருப்பி இந்த பக்கம் திருப்பி ஆ ஆ டேய் இது வேணா ஒரு ஐம்பது ரூபாய் இருக்குமாடா கைதா அதை வாங்க மாட்டேடா ஏய் இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ வாங்கி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கயிறெல்லாம் ஏதோ தலைவர் இருந்தார் கயிறு வச்சிருந்தாரு ನೀನು ಯಾಕೆ ಇತ್ಲಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ನಾನೇನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಶೇಷ ಶೇಷಭಾವ ಮೈನ್ಸ್ನಾ ಅದ್ಲಿಗೇನೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಂ Ramesh thank you thank Ramesh ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ एक रोप कैरी करना चाहिए था हाँ, हो सकता है वैसा समटाइम वो लोग क्या बंदा वो बैक साइड वेट कर रहा था ना वो भी यूज़ कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं हम लोग को वो अच्छा बात है देखेंगे क्या क्या एक्सपीरियंस है we got we got refreshed. Oh, refreshed. We washed our hands and all. So. <sighs> அதான் மைனிங் ஆச்சு தெரியுதா hmm there is ஃபுல்லாக வேறு எப்படி இருக்கு இங்கே மேலே வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குது லாரி हाँ, ये रोड पे हम लोग अ, कार नहीं चला पा है इसीलिए हम लोग वॉकिंग पे जा रहा हूँ उधर आओ देखेंगे क्या क्या है कार पोगदड़ा देखो कैसे माइनिंग एरिया दिख रहा है उधर देखो लॉरी और पूरा dust So this is a dual video. You can see over there. Is a lorry coming status new experience after traveling a long distance I'm seeing this all happens some problem happened while coming it's not too bad everything every day we are learning something new so we'll consider like that so I'm waiting for him uh, Kamal went somewhere inside to meet someone So once he is back, we'll leave from here. Okay. Highway அக்கட்டா எத்தனை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அவுட்டர்லேயே வந்தாச்சு ஊருக்குள்ள போல अभी हम लोग हाई अभी रिटर्न टू होम बेंगलुरु का पास जा रहा है now லீடு எழுதா having தெரியும் அவ்வளோதான் சரி சரி எழுதுறியா நவ் ஐ ஆம் ஹேவிங் மை லஞ்ச் ஏய் இது என்னடா இது கொடுமை ஒன்றும் இல்லை light on light okay going to have a lunch in a dinner time so let's come டேய் காலியாக இருக்கிறதே டவுட்டாக இருக்குடா இவன்கிட்ட என்ன நல்லா இருக்கும் நான் அவனே கேள்றேன் அதான் அவன் கேட்காத அவனே ओके ये व्लॉग इधर पे मैं एंड कर रहा हूँ और एक वीडियो पे मिल रहा है मैं किशोर कुमार तुम लोग देख रहे हैं के कॉप्स हिंदी सब्सक्राइब करो लाइक करो बाय